Wiem, że bardzo wielu widzów czeka na odcinek o Antku i dzisiejszy odcinek będzie o Antku, ale w połowie. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Dzisiejsza historia rozpoczyna się w czasach, kiedy projektowano Belfegora, czyli odrzutowy samolot agrolotniczy, którego koncepcja była kompletną nowością, tym bardziej, że Belfegor miał służyć tylko do tego. Zatem, aby przetestować, czy ta koncepcja w ogóle ma sens, w 1971 roku zbudowano tzw. Tak latające laboratorium, czyli samolot o nazwie Lala 1, który był wykorzystywany w Instytucie Lotnictwa do testowania układu odrzutowca w celu opryskiwania pól. Miało to dać odpowiedź, czy taki układ w ogóle jest bezpieczny, efektywny i czy to ma sens. Niektórzy podobno y, twierdzą, że cichą nadzieją projektantów było to, że Lala 1 wykaże nieprzydatność napędu odrzutowego i że odrzutowiec agrolotniczy nie będzie musiał przez to być projektowany, ale widocznie stało się inaczej, dlatego że Belfegor zaprojektowany został, wdrożony do produkcji został, jego opracowanie kosztowało ponad 2 miliony roboczogodzin i o nim jeszcze i dotyczących niego kilka ciekawych szczegółów technicznych w tym odcinku się pojawi, a cała jego historia to temat jednego z poprzednich odcinków. Zapraszam, jeśli ktoś go nie oglądał, bo wiele ciekawostek tam na temat tego samolotu można y, usłyszeć, jak również przeczytać w komentarzach pod tamtym odcinkiem. Budowa Lali 1 polegała na przecięciu kadłuba rolniczej wersji samolotu AN-2. Przecięto go za wręgą numer 10. Wszystko, co było z przodu, zostało seryjne no i oczywiście w momencie tego przecięcia powstała, można powiedzieć, dziura, która została zasklepiona wręgą oznaczoną jako 10A i do tej wręgi zamontowano łoże silnika odrzutowego Iwczenko AI-25 wraz z agregatem rozruchowym AI-9 i cały ten napęd odrzutowy zabudowano laminatowym oprofilowaniem. Usterzenie w układzie H wykonano w ten sposób, że statecznik poziomy powstał z połączenia w jedną całość dwóch połówek statecznika od Antka i dorobiono do tego stateczniki pionowe, a całość trzymała się na specjalnie wykonanej kratownicy, montowanej również do dodatkowej wręgi, tam gdzie ułożę silnika odrzutowego. I ten statecznik poziomy był dość wysoko, tak żeby był on uchroniony przed gazami wylotowymi z silnika odrzutowego. I o ile ta Lala 1 stoi na płycie lotniska, nie powiem tu specjalnie, że na stojance, stoi na płycie lotniska, to jeszcze tak bardzo się to nie rzuca w oczy, ale kiedy ten samolot jest w locie i kadłub, ta część od Antka jest poziomo, to faktycznie widać, że to usterzenie jest naprawdę dosyć wysoko. No i usterzenie było pokryte we Wedle niektórych źródeł płótnem, ale to mi się wydaje dość mało prawdopodobne ze względu na niską odporność płótna na wysokie temperatury, raczej bardziej prawdopodobne jest to, że zostało ono przerobione na pokrycie z włókna szklanego. Cała przednia część samolotu, czyli podwozie główne, silnik gwiazdowy ze śmigłem, tutaj ta część z kabiną pilotów, pozostały seryjne z Antka. Oczywiście dołożono dodatkowe wyposażenie kabiny niezbędne do obsługi silnika odrzutowego, jak również wlot powietrza, który znalazł się z prawej strony kadłuba. I żeby nie zasysał on spalin z silnika tłokowego, dodano skierowaną w dół rurę przedłużającą układ wydechowy. Seryjne były także skrzydła, e, z tym, że wzdłuż krawędzi spływu dolnego płata była oczywiście instalacja do rozpylania chemikaliów. Opracowanie tej instalacji, zwłaszcza dla samolotu odrzutowego, było ogromnym wyzwaniem. Tutaj widać jeden ze schematów y, tej instalacji i działało to tak w Belfegorze, a testowane było w Lali, że ciśnienie generowane było przez silnik, sprężone powietrze było wtłaczane do specjalnego kolektora, po czym odpowiednimi kanałami trafiało do dozowników i powodowało kontrolowany odpowiedni wyrzut chemikaliów. Opracowano też agregat składający się z pompy wirnikowej i turbiny, w ogóle ta instalacja zawierała różne elementy w zależności od rodzaju środków chemicznych, które mogły być ciekłe, y, drobnokropliste, grubokropliste. Y, generalnie no nie będę udawał, że się na tym znam, ale to nie jest tak, że można dowolne chemikalia rozpylać y, dowolnie skonfigurowanym oprzyrządowaniem zabudowanym na samolocie, a Belfegor miał być tutaj pod tym względem uniwersalny. Jeszcze raz przypomnę, to był samolot odrzutowy od zera projektowany tylko do tego, żeby był samolotem agrolotniczym. Y, tam niektórzy oczywiście się zaklinają, że y, miała to być y, ukryta wersja samolotu, który miał rozpylać broń biologiczną, że jakiś tam pracownik PZL Mielec się zaklinał, że on czyścił zbiorniki z iperytu i nie wiadomo co jeszcze. Nawet jeśli, no to co byśmy nie rozpylali, no to musi być to rozpylone odpowiednio. Same zbiorniki nawet były różnie wyposażone, w zależności od tego, y, co miały zawierać. Wersja do cieczy miała w środku specjalnie opracowane mieszadła. Lala zabierała do testów 1300 litrów chemikaliów. I peryt. Jako, że ucięto i wyrzucono tylną część Antka, no to zabrakło również wejścia do kabiny, zabrakło tych drzwi, przez które choćby skaczą spadochroniarze, <laughs> ikona Antka. W związku z tym dorobiono otwierany element oszklenia i do lali wchodziło się po drabince. Ona w ogóle z tą drabinką latała. Także tam oszklenie było przerobione na taki właz, którego normalnie Antek nie miał. To nie było wykorzystanie awaryjnego włazu z Antka, tylko osobno zrobione wejście, które się znajdowało właśnie na bagburcie. Wraz z tylną częścią antkowego kadłuba zniknęło również podwozie ogonowe, w związku z czym zastosowano sterowany wspornik ze zdwojoną oponą silnik ważył 350 kg, a Lala 1 ważyła 4440, czyli była o ponad tonę cięższa niż An2R. No i miała też znikomy zasięg 180 km. Samolot eksperymentalny no nie potrzebował nigdzie daleko od lotniska odlatywać. Oblotu dokonał 10 lutego 1972 roku słynny Andrzej Abłamowicz i to był oblot, w czasie którego pracował tylko napęd tłokowy. 26 kwietnia tego samego roku oblatano samolot w wersji odrzutowej, uruchamiając silnik odrzutowy razem z silnikiem tłokowym. Nie wiem, czy kiedykolwiek Lala 1 latała tylko z wykorzystaniem napędu odrzutowego. Wydaje mi się, że nigdy. Natomiast na wszystkich zdjęciach i archiwaliach, do jakich mam dostęp, wyraźnie pracuje również śmigło. Pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę szanownych widzów, że wiele ze zdjęć, które są publikowane w tym filmie i prezentują samolot, to są zdjęcia, które są publikowane po raz pierwszy. Ja specjalnie do nich dotarłem i kupiłem te zdjęcia, po to właśnie, żeby szerszemu gronu entuzjastów je pokazać za pośrednictwem mojego filmu. I na takie między innymi zakupy mogę sobie pozwolić dzięki gronu patronów z Patronite'a, którzy wspierają moją twórczość i kanał Zabytki Nieba. A głównymi patronami tego odcinka, którym szczególnie dziękuję, są Kuba Janowicz, Maciej Domański, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Daniel Gerlach, Piotr Boruszewski, a także Piotr, Hanna i Lech Żurek. Niestety, mimo ogromnego wsparcia, nie udało mi się kupić zdjęć wnętrza kabiny i tablicy przyrządów. Takie zdjęcia były kiedyś oferowane. Z tego co wiem, nikt ich wtedy nie kupił. Kontaktowałem się ze sprzedającym, nie dostałem odpowiedzi, w związku z czym niestety nie zobaczymy właśnie tych przyrządów, które były w Lali 1 zabudowane do obsługi silnika odrzutowego. Fotografie pokazują, jak samolot był pomalowany. Miał on znaki w postaci wojskowych szachownic i emblemat Instytutu Lotnictwa na kadłubie. Miał też duży napis doświadczalny, gdyby ktoś patrząc na to miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości i numer 12832, a na ogonie napisaną nazwę małymi literami Lala 1. Samolot miał pokazać wpływ napędu odrzutowego na rozpylane chemikalia, a także pozwolić na dobranie odpowiedniego kształtu i umiejscowienia usterzenia. I to rozpylanie chemikaliów wyszło bardzo symetryczne do tego stopnia, że nawet wyniki były lepsze niż w przypadku niektórych maszyn poruszających się po ziemi. Ważnym aspektem czy ważnymi danymi, których dostarczyła Lala 1 było też zachowanie się silnika odrzutowego podczas eksploatacji przy prędkościach rzędu 200 km na godzinę i mniej, co dla silnika odrzutowego jest oczywiście prędkością niezwykle niską. Po zebraniu danych miejsce Lali 1 zastąpił drugi prototyp, czy w zasadzie taki przedprototyp, drugie latające laboratorium, e, które nazywało się M15 LLM-15. I to był samolot oparty na samolocie Antonow 14. Wykorzystywał wiele z jego podzespołów, w tym skrzydła, ale z wyglądu przypominał już docelowy produkt. LLM-15 oblatany został kilkanaście miesięcy po Lali 1, Natomiast prototyp docelowego samolotu M-15 Belfegor wzbił się w powietrze 9 stycznia 1974 roku i w tymże roku Lala 1 została zdemontowana. Wspomniane prototypy testowano na lotnisku w Sławkowie, czyli na dawnym lotnisku jednej z kwater Hitlera. Tutaj prototyp odrzutowego M15 prezentuje różne rodzaje testowych oprysków i uwagę zwraca właśnie jak pięknie, równomiernie i symetrycznie ten oprysk się rozkłada ale M15 Belfegor y, był już bohaterem jednego z odcinków, tak jak wspomniałem, y, z komentarzy do niego można się naprawdę wiele dowiedzieć. E, natomiast jeżeli ktoś wie coś więcej na temat Lali 1, może ktoś ma jeszcze jakieś zdjęcia, może ktoś pracował przy konstrukcji czy przy oblocie tego prototypu, może wie co się stało z tym przepołowionym kadłubem Antka po tym jak Lale 1 zdemontowano, bo wyraźnie e, literatura podaje, że ją zdemontowano, a nie zezłomowano. No to niech, jeśli ktoś to wie, napisze, będziemy mieli ciekawe komentarze, tak jak przy Belfegorze, dowiemy się czegoś nowego, no i będziemy mieli co czytać, oczekując na kolejny odcinek Zabytków Nieba, który już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.